What is happiness for you? Так. Так, техника сделала, сделала какую-то паузу, ничего. Мы потом это видео склеим. Итак, древесные опилки были предварительно вчера заварены. Каким образом происходит их э, заварка? То есть, видим, наполняем ее на, ну, приблизительно на 4 пятых. Эту емкость, чтобы она не вываливалась, Э, наружу, э, заливаем водой ровно вот столько, сколько есть, и ставим на э, кипячение. Ну, буквально после того, когда закипит вода, нужно немножко перемешать. после этого перемешали, накрыли крышечкой, вот выключили газ и оставили так на другой день. Здесь вот есть такая проволока, для того, чтобы слить воду, делается очень просто. Эту проволоку привязываем за вот эти ручки и просто переворачиваем емкость на бок. Она самотеком себе стекает, больше никаких особых приспособлений не нужно. И получается вот такой сухой материал. Та же самая история, абсолютно по той же технологии, только немного больше емкость. Вот была взята вот такая кастрюля. Это можно для этого применить или обыкновенную 40-литровую, которая есть в большинстве домашних хозяйств для стерилизации банок, или там другую какую-то емкость по объему, или даже можно сделать, если вы будете делать один блок, это может быть и небольшая кастрюля или ведро, и что-то сюда было, вот, измельченная солома, по той же технологии залита водой и доведена до кипения. Несколько минут, там 5-10 минут она покипела, сверху накрывается крышкой и э, ставится для остывания до следующего дня. На следующий день, когда это субстрат остынет. У меня есть такая палочка-выручалочка. Эту палочку-выручалочку я делаю вот так. Может кому-то пригодится. Вот, помещаю вот ее сюда между... И емкость просто переворачивается и самотеком устраняется вода из этой емкости. Дальше приступаем непосредственно к изготовлению самого грибного блока. Для этого нам нужно будет взять вот такую емкость. Вот, вот такая емкость. Ну, я порекомендую, если вы используете какие-то емкости э, из домашнего хозяйства, желательно перед тем, как вы будете замешивать этот субстрат, ее с мочалкой, с мылом хорошо перемыть. Это ну, такая предосторожность от того, чтобы не попала э, ненужная инфекция. Итак, соотношение приблизительно э, нету никаких параметров, там, взвешиваний, просто, можно сказать так вот на глаз. Если делаем раз, два, три, четыре, четыре объема соломы и один вот такой же объем опилок. Опилки обязательно только лиственных пород деревьев. Хвойные э, опилки может, могут давать э, Э, вещества, смолистые вещества, которые ну, неблагоприятно влияют на рост прицелия. То есть это, эти грибы, они растут только на лиственных э, породах э, деревьев, ну не деревья, а пилок. Вот, поэтому пилки берем из лиственных. И следующий. Еще раз добавляем, пока емкость не будет заполнена полностью. Два, три, четыре и 5. Ну, я уже дал 5, значит, ну, немного больше опилок. Все, никаких там более там сложных примирений. То есть соотношение приблизительно 1 к 5. То есть 20% у нас идет опилок, 80% идет э, солом. Э, теперь нужно сказать, что такой вот субстрат, который будет приготовлен, он подходит для всех видов. Он подходит для Э, Шиитаки подходит для королевской вешенки или белого стептового гриба и подходит для обыкновенной вешенки. То есть на этом субстрате можно э, попробовать вырастить э, три вида вот этих грибов. Это мы все более-менее так перемешали. Почему не готовились эти составляющие в одной емкости? Потому что Э, э, структура просто соломы и структура самой древесины, они настолько разные, что э, сделать вот это соотношение один там к 4, один к пяти довольно-таки сложно в сухом материале. Когда они замочены, здесь это сделать намного проще, поэтому я делаю в этих двух емкостях. Если уже такая проблема, что емкости не оказалось, это можно сделать предварительно и в одной емкости по сухому материалу. ну, где-то так. Приблизительно существенно там роли будет это 20%, 25% или 15%, оно не сыграет. Вот, приготовлен таким образом субстрат. Мы будем сейчас помещать в этот пакет. А для этого, чтобы э, блоки получались более-менее равномерно, я рекомендую делать их весом по 2,5 килограмма. Поэтому Сюда мы высыпаем. Почему 2,5 килограмма? В этом объеме, если будет больше, э, потом трудно будет вымешать вот этот субстрат, трудно будет вымешать э, с самим мицелием. Поэтому делать... Поэтому грибной блок приходится делать Вот, я здесь делаю этот грибной блок ровно весом 2 килограмма, ну 300, 340, 300 грамм, 2 килограмма 300 грамм. Если сюда добавить еще 200 грамм посевного мицелия, вместе это все получается 2,5 килограмма сам грибной блок. Вот, сделали такой грибок, э, грибной блок. Следующий этап, для того, чтобы его стерилизовать, мы берем Например, вот такую стяжечку для электропроводки и его просто завязываем. Вот один э, грибной такой вот субстрат стерилизации готов. Ну, можем еще сделать, например, еще один. Э, вот эти емкости, которые я показывал, э, ну, я заготовлял вот этот субстрат, их хватает для того, чтобы изготовить приблизительно 5 блоков. То есть из такой кастрюли на 40 литров и такого количества опилок можно сделать ровно 5 полноценных блоков. Так, смотрим. Здесь у нас есть 300 грамм. Вот, ну и вот из такой емкости у нас получилось два грибных блока. Я их для стерилизации. Это можно и по-другому поступить. Можно, например, так заматывать, там заклеивать скотчем. Но ну, лучше я рекомендую стяжку. Если у вас нет стяжки, это можно взять обыкновенную любую там веревку. Все что угодно. Главное, чтобы закрепить, чтобы в дальнейшем после стерилизации у нас сюда не попадала из внешней среды не попадала инфекция. Вот. Этот э, бактериальный фильтр, он будет позволять внутрь проходить пару во время стерилизации, э, будет обогре, э, прогреваться сам субстрат внутри, и в то же время этот э, бактериальный фильтр не позволяет инфекции в дальнейшем попадать внутрь и заражать наш грибной блок после инокуляции. Вот за несколько минут мы приготовили таких два грибных блока. Дальше Э, будем приступать к посеву самого мицелия на этот блок. Для этого предварительно вчера я изготовил уже есть приготовленные блоки простерилизованные. Сейчас я расскажу, как это э, сделать в домашних условиях. Если у вас есть Э, в хозяйстве, на даче или есть э, емкости для стерилизации вроде автоклава и еще каких-то других приспособлений. Например, что-то похожее вот на такие вещи. Вы можете стерилизовать э, этот субстрат вот в таких емкостях, но я думаю, что не стоит заморачиваться особо. Здесь поместится таких вот больших если взять вот такие субстраты, здесь поместится ну, буквально две штуки. Это не совсем оправдано. Э, я думаю, что намного удобнее делать по тому способу, как делаю я. Вот. А э, о том, если вам нужно вот такой агрегат получить дома, смотрите, подписывайтесь на видео. Я потом расскажу, как из обыкновенного бидона смастерить автоклон. Итак, здесь вот такой емкости проходила стерилизация этих грибных блоков. Вот здесь видно, что в эту емкость помещается ровно три грибных блока. Для того, чтобы эти блоки не утонули в воде, сюда наливается на дно небольшое количество воды. Сейчас э, попробуем показать, как это выглядит. Вот. Итак, видно небольшое количество воды, где-то такая, вот по такому уровню. Вот, и обыкновенная сетка от микроволновой печи. Она ставится вот по центру, и вот эти блоки помещаются вот на эту сетку. Таким образом происходит стерилизация этих грибных блоков. Так, помещаем камеру обратно. Так, и продолжаем работу. Эту емкость нам можно сейчас уже Идут. Э, да, относительно <clears throat> того, что здесь внутри, здесь видно, что от блока собралась жидкость. Это не совсем желательный фактор, нам она здесь не нужна. Сейчас мы будем ее устранять. Если такое случится у вас э, тоже при производстве этот момент нужно будет устранить. Для этого сейчас я покажу как. Вообще, для того, чтобы э, отделить воду хорошо от этого субстрата, желательно э, на более длительное время переворачивать вот эту емкость. Вот сама, э, ну какая влажность должна быть вот этого субстрата. Если мы его берем в руку и начинаем сжимать, вот сейчас видно, что выделяется немного вода. Вот. Вот видно капли. Это э, свидетельствует о том, что э, нужно было немного дольше подержать э, перевернутом состоянии, чтобы более полно стекла вода. Если бы этого не сделали, ввиду спечки, то эта вода нам потом выделилась ну, в, этой, вот, в углу этих блоков. Сейчас мы попробуем этот фактор устранить каким-то способом. Для этого нам нужно будет небольшую емкость. Возьмем обыкновенные салфетки. Для этого нам нужно будет еще скотч. И мы включили вот такое вот действие. здесь делаем небольшой надрез. И лишнюю жидкость из этого блока просто-напросто да, устраняем. После этого расправим вот этот полиэтилен. Место надреза мы подсушиваем для того, чтобы хорошо приклеился скотч. Потому что лишняя перфорация нам здесь абсолютно не нужна. И таким вот образом заделываем вместо надреза. Хорошо, это все заклеили. Э, я попробую сейчас... Ну, давайте сделаем два блока. Один сделаем шейтаки, один сделаем королевскую вешенку. Поэтому я, наверное, один отложим в сторону. И приготовим еще один блок э, для посадки. Делаем ту же манипуляцию. Опилка и солома вообще идеальный материал для производства вообще грибных блоков и для работы. Поэтому они используются в промышленных э, целях для выращивания грибов. Они имеют очень прекрасные э, такие свойства, которые позволяют работать вот с этим материалом. Потому что солома, она, это, э, вода собралась из-за того, ну, возможно, э, при стерилизации вот этих блоков, да, кстати, я не знаю, забыл, возможно, сказать. Эти блоки мы помещаем вот в эту емкость для стерилизации, то есть в кастрюлю. И в таком режиме сначала э, делаем огонь немного больше, чтобы побыстрее закипела вода. Потом делаем самый-самый маленький огонь, ровно настолько, чтобы внутри, чтобы внутри происходил подогрев э, самого субстрата, и он в таком режиме, эти блоки находятся приблизительно 3 часа. За это время э, достаточно времени ровно для того, чтобы произошла достаточная стерилизация самого субстрата, ну, ну, вообще нельзя сказать, что там проходит стопроцентная какая-то стерилизация. Это все относительно. Но те патогенные грибы и споры, которые находятся в самом субстрате, а они там находятся всегда и в огромном количестве, они все равно получают довольно-таки весомый э, температурный шок, который на некоторое время парализует их и не дает возможности проявить себя в этом субстрате. А вносим мы субстрата в этот блок очень достаточное количество, то есть на уровне на 2 э, килограмма это будет 200 грамм, это приблизительно 10%. Это довольно-таки большое количество мицелия, которое позволит вот этот запас времени, этот температурный шок, который мы провели по патологическим э, грибам, которые находятся в субстрате, это времени будет достаточно для того, чтобы вешенка или шиитаки колонизировали вот этот субстрат и в дальнейшем не дали возможность произрастать патологическим грибам. А когда уже мицелий колонизирует вот этот субстрат, то он уже не позволит, ввиду отсутствия питательных веществ и всего остального, он не позволит просто другим э, грибам вырастать на этом субстрате. Таким образом, сейчас будем проводить инокуляцию вот этих э, блоков, которые мы уже приготовили. Для этого нам ну, будет необходимо тоже еще <coughs> ну, большие приготовления. Итак, ну здесь в этой емкости это дезинфицирующий раствор. Для дезинфекции предмета вы можете использовать все, что угодно. Вы можете брать, э, например, что? Это может быть спирт, это может быть обыкновенная там хлорка или какие-то другие дезинфицирующие э, растворы, которые используются в медицине. Вот мы обработаем сами ножницы, распечатываем пакет с мицелием. Я думаю, что не стоит э, можно его там распечатывать, но более удобно будет с ним работать, если мы сделаем вот такой вот надрез. Мицели аккуратно вставляем в сторону, тогда снимаем вот эту стяжечку. Если у вас это не стяжка, веревку, мы аккуратно ее срезаем. Стараемся максимально быстро и без лишних попаданий, э, несения внутрь чего-то другого. Вот мы берем вот этот пакетик и вытряхиваем просто внутрь. На этом весь процесс инокуляции заканчивается. Это мы складываем в сторону и делаем снова ту же процедуру. И пакет затягиваем. Вот только что на ваших глазах, очень так чисто и очень э, правильно, был инокулирован э, субстрат мицелием королевской вешенки. Это мы оставим в сторону. Таким образом сейчас мы сделаем то же самое с мицелием э, шиитаки. Э, может кто-то задаст вопрос, почему э, шиитаки вот такой темный, а мицелий Мицелий вешенки вот такой вот белый. Э, через некоторое время он тоже шейтаки э, будет такого же цвета, просто этот сделан немного раньше, на две недели, этот сделан немного позже, то есть он сейчас очень свежий и еще не зарос. Вообще, вот этот белый цвет, э, так, э, чтобы вы знали, это не совсем э, показатель качества. Если белый, значит хороший, если вот темный, значит Э, вот это как раз тот вариант, если он рассыпчатый, ну, если достоверный производитель, то это говорит о том, что это свежий мицелий. А если он вот так вот уже довольно-таки сильно оброс, или вообще вот такой сделался как сыр, это говорит о том, что он длительное время хранился или находился в холодильнике. Итак, проводим дальше инокуляцию. Распечатываем вот этот пакетик, срезаем вверх. небольшая манипуляция. Э, вот таким вот образом только что на ваших глазах приблизительно за время съемки, а это где-то 25 минут, даже еще меньше, мы успели с вами инокулировать два грибных блока и мастерить два грибных блока для стерилизации. Вот так незамысловатым образом можно вырастить у себя дома шиитаки. Просто на подоконнике. Э, э, в принципиальном, э, в промышленном плане, если вот эти блоки делать, происходит все то же самое. Только количество, например, стерилизованных блоков там будет не 3, а в какой-то другой емкости, или это будет автоклав, там их помещается просто большое количество. А принципиально весь Процесс выглядит точно так же. <coughs> Когда и вообще при работе с экзотикой вот эта стерильная технология, она дает более э, стабильные и достоверные результаты. Потому что вся технология идет э, в таком стерильном техническом плане, и э, результат более закономерен, чем работа, например, субстратом по обыкновенной вешенке, когда субстрат является относительно стерильным, там могут быть... Э, варианты заражений и так дальше. Здесь же все предельно просто. Теперь э, этот процесс еще не закончен. После инокуляции нам нужно равномерно распределить тот цели, которые мы внесли э, в этот блок, по объему вот этого э, субстрата. Значит, для этого мы будем делать следующее. Не распечатывая блок через пленку видно зерна вот этого мицелия. Мы будем их аккуратно разделять на отдельные зерна. Вот так, просто через сам э, полиэтилен. Для того, чтобы это мы делаем по-другому, для того, чтобы не инфицировать внутреннее содержание. И потом после этого, когда <coughs> мицелий разделен на отдельные зерна, Попробуем переместить этот механизм вот самому субстрату. Для просто-напросто мы этот э, объем будем сбивать как подушку, для того, чтобы зерно равномерным образом переместилось по объему самого блока. Вот сейчас можно видеть, как зерна сверху начинают перемещаться вниз. Это мы зрительно можем контролировать. И вот таким